Вітаю всіх, хто зараз знаходиться у екрані телевізора напередодні Великого посту. Час поста, особливо поста Великого, це час дороги до Пасхи, до небесної радості, яка приходить через очищення покаянням. Піст триває 40 днів, і тому він є прообразом 40-річного мандрування єврейського народу з моменту визволення від єгипетського рабства і до входження в омріяну землю обітовану. Цьому, Чому цей шлях, якщо дивитися по карті, мав таку невелику відстань? І чому його народ долав так довго? Чому він йшов такою хитромудрою траєкторією? Ну невже Господь не міг для свого народу улюбленця приготувати більш зручну дорогу? Народові належало звільнити свою свідомість від наносного гріха, від культа язичництва, від єгипетських богів щоб війти в цю землю бітовану із релігією в єдиного, істинного, самогутнього Бога, який обрав їх євреїв для особливої місії. І от вони йдуть, люди хворіють, жінки вагітнють і народжують дітей. Цих малюків тримають на руках і продовжують це шествие. І от на Моїсея, вождя, якого Бог обрав для цієї місії, починається масове нарікання. Коли ми були в Єгипті, ми їли і пили, а тепер ось зараз мучимося від голоду. І Господь по молитвах Моїсея дає манну, тобто хліб, який в буквальному розумінні сходить з небес. Коли нарікали на відсутність питної води, то Моїсей відточує воду з камені жезлом. Був час, що е, декілька днів не було вождя Моїсея. Тоді що роблять євреї? Вони створюють золотого е, тельця і йому кланяються як Богу визволителю. Скільки потрібно було часу, щоб цим всім перехворіти, перебороти ці всі чужі недуги. І от одного часу Господь дає євреям через Моїсея скрижалі, на яких написані заповіді його ж рукою. І яке було здивування Моїсея, коли він бачить, що народ продовжує залишатися без віри, і він порив душі у вічі розбиває їх. Проте милосердний Господь знову вручає йому скрижалі з написаними заповідями. Багато що мав відбутися у свідомості народу обранця, багато чим мав переболіти, перегоріти, перемучити, перемолоти, врешті-решт, аж поки його розум і свідомість очиститься від наносного бороду гріха. Так і великий піс для нас. Це дорога до Пасхи а дорога до царства світла і чистоти. І от за ці 40 днів посту нам теж багато що належить перетерпіти, перетрясти у своїй свідомості під час покаяння очищення. Не випадково храми в час посту покриваються чорним бранням у знак трауру душі, яка добровільно е, підпала під е, поневолення гріхом. Нам належить виявити свої хвороби, щоб назавжди їх позбутися. Нам належить побачити свої, виявити свої примхи, щоб вказати їм належне місце за двері. Нам належить побачити свої пристрасті. Між іншим слово пристрасть воно означає е, страждання, хвороби, муки. Задаємо вислів е, страсті Христові. Так оці вогонь цих пристрастей слід гасити водою покаяння. І християнин, як ми говорили під час одної з бесід, є воїн Христовий. А от час посту він перебуває у цей воїн у стані бойової готовності. І Він як часовий на посту, зверніть увагу, слово піст, пост, воїн на посту. І він, цей воїн, відразу бачить, відчуває прояви ворожі, духів темряви, їх проганяє, щоб душа перебувала у свободі і в спокої. Ну а після 40-денного посту, звичайно, радість. Пасха. Що ж може бути для нас, християн, відрадніше за Пасху? Але це все попереду. Але поки що ми в очікуванні цього блаженного часу, який називається постом. Час особливої молитви, особливих богослужень, особливих піснеспівів. І коли ми часто повторюємо слова, молитовні звернення Господи помилуй, Господи прости. Але ж ми знаємо із Євангелія, що не можна так просто звертатися з цим проханням, якщо ми в боргу перед іншими людьми. Господь незадовго до своїх страждань мовив такі слова: коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут свого дара перед жертівником і піди, примирись вперше з братом своїм, і тоді повертайся і принось свого дара. Ми щодня промовляємо молитву «Отче наш і просимо, остави нам долги наші, як уже і ми оставляємо довжником нашим. Тому у неділю напередодні посту один у одного просять прощення і отримують вибачення. У храмах ввечері відбувається чин прощення, коли кожен підходить до кожного із словами Прости мені і чує у відповідь Бог простить, мені прости. Те ж саме відбувається при зустрічі з знайомими, ну і, звичайно, вдома, подружжя, батьки з дітьми один перед одним вибачаються. І тільки тоді починається піст. Користуючись нагодою, дорогі друзі, брати і сестри в Христі, я теж хочу вас дещо попросити. Простіть і мені все, що я вчинив недоброго, гріховного, ділом, словом, думками та всіма та всіма своїми почуттями. Наступного разу, дасть Бог, ми з вами зустрінемося під час посту. Ангел вам охоронця. Всього доброго, Боже, поможи.